देश में पहली बार प्री दीक्षा सूट हुआ है जी हाँ साध्वी बनने से पहले मुमुक्ष सिमरन द्वारा पहली बार प्री दीक्षा सूट कराया गया है जी हाँ श्वेतंबर जैन समाज की हरियाणा की सबरंत परिवार की उच्च शिक्षित बाईस वर्षीय सिमरन जैन इंदौर में जैन भगवती दीक्षा लेकर वैरागी की राह पर चल पड़ी हैं इससे पहले उन्होंने प्री दीक्षा शूट कराया जो देश में पहला प्रदीक्षा शूट माना जा रहा है और समाज में उनकी यह पहल चर्चा का केंद्र भी बन गई है उन्होंने अपने अभिनय कौशल का इस्तेमाल करते हुए शहर के गोमट्टगिरी हिंकारगिरी सहित धार्मिक स्थल पर भी प्री वेडिंग शूट की तर्ज पर प्री दीक्षा शूट कराया है 14 दिसंबर से होने वाले उनके सात दिनी दीक्षा महोत्सव में देश भर से हजारों समाज जन जुटेंगे उनके बारे में कहा जाता है कि सिमरन धार्मिक आयोजन में होने वाले विभिन्न नृत्य नाटिकाओं और कार्यक्रमों में अभिनय करती थी उसका अभिनय देखकर सभी कहते थे कि वह अभिनेत्री बनेगी लेकिन जब वह गर्थ में थी तभी मैंने भैया भाभी से इच्छा जताई थी कि उसे आत्मकल्याण के लिए दीक्षा दिलाना सिमरन के पिता का फाइनेंस का काम और अन्य व्यवसाय भी है उन्होंने यह भी कहा कि मुमुक्षु सिमरन विनयशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली लड़की है हर बात वैज्ञानिक ढंग से सोचकर ग्रहण करती है पुणे से बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद उन्होंने दो साल वैराग्य लिया है गुरु भगवंत और परिवार की आज्ञा से वे अब आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगी